よしいいぞいい調子3番3番来い3番そのままそのままでそのままいったあ4番が来てる4番4番3434なら OK34 なら OK だけど抜かれちゃったらまずい3番3そのまままっすぐ行ってまっすぐまっすぐ走って走って33434そのままえ おリボン可愛いってこのおリボンはねとってもかないのちょっとやめて触らないでとてもかないおリボンなんだからこのおリボンねかないって言ったんだけどねカリコちゃんねかないっていう意味よくわからないのでもね使ってみたかったのこのおリボンね斜めにかけるのも可愛いんだけど耳の前にねおリボンの紐を通すとねもっと可愛くなるのほら可愛いでしょえおリボンの右側どうなってるのって じゃあね見せてあげるのでもね右も左も変わらないのあ蚊だカリコちゃんね蚊が嫌いなの前にね蚊にねプシュって刺されたからねそこすごく痒くなったのだからね無比を塗ったのああっちに行った助けて誰か顔をぶっ殺してほしいのえ嘘でしょ 蚊の親玉みたいなのがいる血をたくさん吸ったのかなまるまると太ってる蚊がいるのだからねカリコちゃん息を潜めるのああカリコちゃんの儚いのが外れたおデブの蚊に頭が狙われちゃう蚊じゃねえしデブじゃねえし襲わねえし